Hei, dette er Theo fra Frankrike igjen, og i dag skal jeg snakke om adventstid i Norge igjen. I dag temaet er juletradisjoner del to. I Norge folk går til julebord. Dette er en norsk tradisjon fordi jeg visste ingenting om det nå jeg var i Frankrike. Julebord er fest med kollegaer eller venner, hvor du spiser julemat, drikker mye alkohol og har det gøy. Vi også har julekonsert som er koselig, selv om jeg ikke forstår teksten i sangene på norsk. Men jeg vil lære meg det. Og nå, en ting som er veldig norsk, Lusia-dagen. Luciadagen. dagen er en minnedag i den katolske kirkes. Dette er så forskjellig fra Frankrike fordi vi har bare julekonsert. Men jeg liker disse norske tradisjonene, og jeg ser frem til det. Hvis du vil vite mer om min liv i Norge, gå til bloggen min. Thank you.